गेम भी लेग हो रहा है हेलो कहाँ कहाँ से मार रहे हो ओ भाई साहब कितने जन हो बसाली यहाँ पे सब कितना बंदा यहाँ पे ओ बहुत सारी के वहाँ हो बहुत सारी का टूटा हुआ है पिछल खड़ा कर रहा है बहुत सारी का बाउंड्री टूटा हुआ अब कहाँ है बहुत सारी का भाई साहब हेलो अबे कहाँ मैच में अभी मैच खेल रहे बोलना कहाँ से भाई बोलते भाई ओपी बोलते इसको रख तेरे से बाद में बात करते भाई अरे हाँ, तो ठीक है तो बाद में बात कर लेते हैं तेरे से अरे तो अभी कैसे एग्जिट करे भाई गजब बात करते चुतिया भाई भाई टॉप टेन में हम तो ठीक है भाई चुतिया भाई अबे भाई तेरे से बात करिए गेम खेले भाई बोल रहे बंदा है सामने भाई तू गजब फुद्दू साला है भाग वो सरी के रख अभी तू बाद में अबे लोड़ा बाद अबे अबे अबे अबे अबे अबे तो में खत्म अभी बाद में तेरे से बात करते ठीक है अभी bye bye tata goodbye गया बाद में बात करते हैं तेरे से ठीक है ठीक है चल